दूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है खुदा के बाद जो है मरतबा सल्ले अला का है वही सरदार आलम है वही गमखार उम्मत है वही तो हशर के मैदान में सबकी शफात है शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी